Нещо, което също прави впечатление, това е късата муцуна на пред автомобила. Го прави изключително погледа върху пътното платно е много добър. Виждате от високо и е много приятно чувство. Размера на гумите е 14 прави изключително проходени при зимни условия. Автомобил е изключително лесен за паркиране. Не просто защото е малък, а защото е сравнително висок. Можете да го качвате на бордюри и тротуари, което по принцип е забранено и може някой паяк да го отмъкне. Но така или иначе тези му свойства го правят изключително литра, което спокойно можете да изминете при извънградско около 800 км. Едно нещо, което страшно много ми харесва в този автомобил е, че заводски е с 5 врати. Няма го в модел 3 врати. Двигателите са само опитови, два бензинови и един дизелов. Бензиновите са еднолитров, трицилиндров 1,2 литра 4 цилиндров, а дизела е 1,3 литра. Конкретният автомобил от клипчето е 1,2 литра, което и препоръчвам като двигател по възможност. 1,2 литровия мотор е 75 конски сили и е изключително економичен, като Извън градско харчи по 6 литра, градско 8. Да видим и четирите врати и задното място. Много е приятно да има 4 врати, че даже и 5. И като погледнем отвън и видим колко е малък автомобил, обикновено си казваме, о, хич не ми се вози отзад, искам до шофьора. Да не говорим, че повечето шофьори почти никога не пробват задните седалки. В случая обаче, когато влезем отзад, наистина оставаме приятно изненадани, че има място и както за краката, и за ръце, и за глава. Изобщо автомобил е доста просторен. В заключение, пак ще кажем, че автомобила си има 5 места, 5 врати. И това е заводски с вратите. Не може да купите 3 врати, просто няма Автомобил е сравнително висок, въпреки че не е джип и въпреки че не се предлага в 4 по 4 вариант, такъв вариант може само Suzuki Wagon R да, да си закупите. Смятам, че е проходим и сравнително висок, просторен автомобил, който ще ви бъде много полезен, много практичен и изключително надежден за цената си – и качеството, което предлага.